É vídeo, querida. Close, beleza. Close e beleza de todo mundo. Vamos Cadê a nossa rainha, quarta rainha? Ainda não chegou a Gigi. Ainda não Ela! O barco dela ficou encalhado no porto, que a bicha, a bicha pesou no barco. Não falem que eu disse isso dela, viu? eu sou a única rainha disponível. A fudida que o aqui da Belém tem que apresentar esse caralho. Então, lá, minha gente! Então, né, gata? Eu quero ver, hoje teremos a grande batalha de close. Na minha época a gente dublava pelas nossas vidas. E eu ganhei, assim, eu não ganhei, eu humilhei. E foi uma humilhação nacional porque tá no YouTube, joga meu nome que a senhora acha. Sempre me acha, me procura que acha. Pra quem não sabe, eu sou filha da Miss Urubuquara 84. Tá, meu bem? Ex-modelo Chanel. E fui parida numa colação de velcro da Frida Kahlo e da Gal Costa. Tá, meu bem? Então, nesse noite suja teremos apresentação, uma apresentação que veio de longe, veio de Curitiba. Adoro Curitiba. Aninha Machá, meu amor, já estamos aqui. Just don't know what to do just don't know sabor É um mundo negro que nos mostra pra vocês Que globo é esse? Eu quero saber É um mundo negro que nos mostra pra vocês Somos crioulo pouco, somos bem legal Temos cabelo tudo, somos bem que tá Somos crioulo pouco, somos bem legal Temos cabelo tudo se você soubesse